Bravo à quelqu'un! Pardon, j'avais un chat dans la gorge et bravo également à la personne qui gagne ses billets euh, pour le week-end complet pour euh, le 9 et 10 août prochain afin d'aller faire un tour au Parc Jean-Drapeau au Festival MV Montréal. Musique Plus va également communiquer avec toi. Ensuite, avec la 9e position. Je vous souhaite de passer un magnifique week-end. Bon restant!